alkoi ilmestyä suomeksi vihkoina Karl Marxin pääoma. Päätöksen siitä teki silloin suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, joka halusi seuraavista syistä kustantaa valtion varoilla pääoman Suomen kanssa. Ja on nyt rahaston omaa toimintakertomusta. Maailman kirjallisuuden, varsinkin taloustieteen, merkkiteoksiin kuuluvana yhteiskunnallisen luokkataistelun ja sosialismiin sisältyvän talouskäsityksen filosofisena perusteoksena on myöskin Karl Marxin Das Kapital, pääoma, nimistä kirjaa, sen ensimmäinen osa, otettu suomentamisohjelmaan huolimatta kirjan vaikeatajuisuudesta ja sen laajuuden aiheuttamista suurehkoista kulungeista. Tällainen päätös syntyi eh, Edvard Jyllingin aloitteesta. Nuori Jyllin kuului sosiaalidemokraattien vasemmistosuuntaukseen ja hän oli myöskin suomalaisen sosia äh, konkreettisen sosiaalitutkimuksen edelläkävijä. Vaikka kansallisen nousun ja työväenliikkeen nousun aallot löivät tavallaan tässä, tai ne nousut kävivät vähän niin kuin yhteen, tällaisen suomentamis, maailmankirjallisuuden suomentamisohjelman käynnistämisessä, ei tämä päätös syntynyt ihan kädenkääntöön. Gylling joutui ajamaan aloitetta toista vuotta ennen kuin päätös syntyi. Kääntäjäksi ei ryhtynyt Jyllingin alunperin esittämä Ottoville Kuusinen, jolla oli muita kiireitä, vaan O.V. Louhivuori, josta tuli myöhemmin kokoomuksen kansanedustaja ja kauppakorkeakoulun rehtori. Ja isä. Ja sekin. Pääoma ilmestyi siis aluksi viikkosina 1913 17 ja sitten kirjana 1918 keskelle Suomen työväen vallankumousta ja kansalaissotaa. Vaikka Jylling osallistui tekstin tarkastamiseen, hän ei ilmeisesti ollut ihan tyytyväinen lopputulokseen. Päädyttyään Leninin kutsusta Neuvostokarjalan johtoon hän käynnisti uuden käännöstyön. Tekstiä korjattiin, koska ensimmäisessä suomennoksessa oli, kuten Jyllin esipuheessa kirjoitti, noudatettu Kautskyn kansantajuistamista ja myös koska Berliinissä oli ilmestynyt vähän aiemmin uusi laitos pääomasta. Kääntäjäksi tässä Äh, Leningradissa painetussa 1933 ilmestyneessä versiossa on merkitty B-kangas. Jos ensimmäinen suomennos jäi valkoisen Suomen jalkoihin, kovin hyvin ei käynyt tälle toisellekaan laitokselle. Jyllingin jouduttua Stalinin ajan painojen uhriksi, hänen johdollaan tehty kirja joutui sensuurin kohtaan. Ainakin joitakin kappaleita päätyi kuitenkin Suomeen asti. Kansan arkistosta löytyy tästä toisesta laitoksesta kappale, jonka Arvo Turtiainen on merkinnyt omistuskirjoituksellaan 1937. Ja voi olettaa, että myös Mauri Ryömä ja Tuure Leheen tunsivat sen, vaikka tätä ei mainita heidän tarkistamassaan ja osin korjaamassaan kolmannessa laitoksessa, joka ilmestyi kansankulttuurin julkaisemana Helsingissä 1948. Tästä äh, tämän laitoksen valmistelusta on, on äh, Lehenin artikkeli, joka, jossa hän kertoo, että edelleen, siis 40-luvun lopulla, käytiin keskustelua niinkin keskeisten käsitteiden kuin esimerkiksi, esimerkiksi reproduktio oikeasta suomen kielisestä versiosta tai vastineesta. No neljännen suomenkielisen laitoksen julkaisi Kustannusliike Edistys Moskovassa 1974. Se tapahtui SKPn pyynnöstä. Samaan aikaan pääoman kolmannen osan suomentamista aloittanut Antero Piusanen arvelee, Lehenin lisäksi ainakin Petroskoilaisen Heikko Airolan olleen mukana tarkistamassa tekstiä, mutta tältä osin ei ole kirjattu mihinkään, ketkä tämän laitoksen tekstin ovat korjanneet ja tarkistaneet. Sen sijaan tässäkin vaiheessa esipuheesta ja muualta näkyy, että suomennosta korjattiin vastaamaan Marksin ja Engelsin teosten kansainvälisen megasarjan uusia korjattuja laitoksia tai täydennettyjä laitoksia. No nyt tänä syksynä ilmestyneen suomenkielisen laitoksen julkaisemisesta, ilmestymisestä suuri kiitos kuuluu Arnold Brunksille, joka on täällä paikalla jossakin salissa, joka lienee niitä harvoja henkilöitä tällä hetkellä maailmassa, jotka ovat latoneet päivän ensimmäisen osan ja myöskin Seppo Ruotsalaiselle, joka suoritti hoitoluvun. Äh, Tämän ensimmäisen ää, äh, osan lisäksi kustannusyhtiö TEA Tieto aikoo julkaista ensi vuonna myöskin toisen ja kolmannen osan. Varmaan se, miten moni on nyt täällä tänään, kuvastaa sitä, että, että Marksin pääoma on nykyisen maailman talous, finanssi, ekologisten ja muiden kriisien myötä noussut taas kerran ajankohtaiseksi. Jos halutaan löytää tietä ulos kriiseistä, niin pitää tietysti ymmärtää, mikä on kriisissä, millainen on kapitalismi, millainen, millaisia sen ristiriidat, lainalaisuudet ja luonto uusissa oloissa, kun ajattelee taaksepäin, niin pääoma on kyllä luettu aina myöskin uudella tavalla. Ja minusta on mielenkiintoista nyt kuulla tänään, millä tavalla pääomaa luetaan ja millä tavalla sen alua analysoidaan tänä päivänä nykyistä globaalia kapitalismia. Minun nimeni on siis Yrjö Hakanen ja, ja tuota, olen tässä varmaan sen takia, että toimin kustannusyhtiö TEA tiedossa ja, ja olen niin kuin kustantajan edustajana syyllistynyt tähän versioon, joka on painosta tullut. Mulla on kuitenkin varsinainen ilo tässä nyt toivottaa Karl Marx seuraan ja demokraattisen sivistysliiton puolesta kaikki teidät tervetulleeksi. Kuten tuolta näkyy, niin me aloitamme keskustelulla, johon Sixten Korkman on ystävällisesti lupautunut Hannu, Hannu Paalilan kanssa muistuttaen, että hän ei ole mikään Marx-asiantuntija. Ja juuri sen takia hän, hänet tänne pyysimmekin. Toivoimme, kriittistä keskustelua, emme pelkästään sanoisiko uskossa jo olevia todistuksia. No, he keskustelevat varmaan ihan hyvin kahdestaankin, mutta toivon, että myöskin te osallistutte sitten tähän, tähän keskusteluun. Sitten pidämme lounastauon ja lounastauon jälkeen on, on ensiksi Vesa Oittisen, Suvi Salveniemen ja Leena Näreen osuudet ja, ja keskustelu taas niiden jälkeen. Ja, ja sitten tulee pieni aloittelutauko ja, ja lopuksi pureudutaan sitten nykyisen finanssikriisin ja 2000-luvun pääomaan. Pentti Honkasen Seppo Ruotsalaisen ja Miika Kapatan puheenvuorojen pohjalta. Ja ennakkotiedoista poiketen seminaarin päättymisaikaa on vähän venytetty, mutta kello 16 on ehdoton takaraja, koska talo menee kiinni. Ja päästä täältä pois, kun vielä koko viikonlopun lukemaan pääomaa, jota, on kyllä tuolta voi ostaa itse kukin lukemisikseen meni pidemmittä puheitta saadaan Kristi Korsmanilla ja Anu Paulilla. Rakkaat kristityt, meillä oli tuota, Sixenillä ja minulla oli ryhmäkokous ja me totesimme, että, että me olemme tässä tilaisuudessa. Meitä on kaksi pelleä. Toinen, tässä on siis niin kuin, Sixtenhän on siis kapitalismin ideologian virallinen inkarnaatio. Kapitalismin lihaksi Hän on asiantuntija. Semmoisena tietysti Pelle että minä olen siis yleispeli, mä olen ex naturaa Että sitten meidän jälkeen me tulevat asiantuntijat. Mutta on näin kuitenkin, että, että meistä kahdesta Sixten sentään on ihan kunnon ihminen. Hän on, hän on tehnyt Einsteinista, niin kuin Max sanoi. Niin tuota, on jäikävä, että mä, aloita sinä. Kiitoksia ja hyvät kuulijat ja kiitos järjestäjille tästä kutsusta, vaikka kun mä sitä mietin tässä muutama päivä sitten ja huomasin, että tänne on lupautunut, näyttänyt, niin että kyllä järjestäjät ovat erehtyneet ja, ja minulla taitaa olla ollut tämmöinen tilapäinen mielenhäiriön seuraus. Mutta kyllä se näin on, mä tulkitsinkin se uudestaan juuri niin, että ei minua ole kutsuttu tänne tietenkään siksi, että ajateltaisiin, että tietäisin jotenkin Marksista mitenkään erityisesti. En koskaan sitä väittänyt, eikä kukaan varmaan kuvitellut, vaan kaikki ajatus on, että mä ulkopuolisena kertoisin, että miten minä nyt sitten näen, jos, jos luen Marksia ja, ja, ja mietin Marksin eh, merkitystä. Miten voisin siitä ajatella? Silloin täytyy ymmärtää, mikä mun tausta on. Mun tausta on se, että mä olen tällaisen mainstream economicsin, organisen taloustieteen kasvatti. Kuitenkin sanoisin sillä lisämääreillä, ehkä mä nyt en ole mikään markkinafundamentalisti, ja ehkä me nyt kannatan sellaista sosiaalitoimista järjestelmää, jossa valtiovallalla tai julkisella on merkittävä rooli sekä hyvinvointivaltion ylläpitäjänä että säätelijänä ja aktiivisena makrotalouspolitiikan harjoittajana. Se on se, vasemmistodemari vai? mä, että mä kerron, mä törmännyt joskus tähän, tähän tuota Zyskowiczin lauseeseen, että kun lukee raapia suomalaisia, niin sieltä aina löytyy pieni demari. en nyt mene tuohon määrittelyyn, en, en, en, en, en, en pidä sitä kiinnostavaa. Tuota, mä ajattelin seuraavaksi sanoa jotain siitä, että miksi Marx on ajankohtainen hyvin yleisellä tasolla. Ja oikeastaan mä ajattelin ensiksi sanoa, miksi hän yleisellä tasolla, miksi hän aina on ikuisesti kiinnostava ja relevantti. Ja vasta sen jälkeen, miksi hän on erityisen kiinnostava ja relevantti juuri nyt. Mutta mä huomasin, että kyllä nämä menen aika pitkälle päällekkäin, joten ehkä mä kuittaan tämän ensimmäisen lyhyesti. Totean kuitenkin, että totta kai se on näin, että, että hän on kiinnostava siksi, että hän esittää yhteiskuntaa koskevan kokonaisvaltaisen tarkastelun hän on, miten ruotsin kielellä sanotaan, systeembyggare. Ja sellaisia ei enää oikein, mitä ei enää synny tähän maailmaan, ainakaan yhteiskuntatieteessä. Mä en pysty identifioimaan sellaisia henkilöitä, jotka pystyisivät selittämään yhteiskuntaa laajasti, mukaan lukien se historiallista kehitystä. Koska tieteet ovat sillä tavalla erikoistuneet ja fragmentoituneet, että ei, ei, ei, ei, ei tämä ole enää kovin tavallista. Marx oli kuitenkin ennen kaikkea filosofi, mutta myöskin historioitsija, sosiologia, taloustieteilijä ja paljon muuta. Ja toinen sellainen, joka minusta on, on jollain tavalla kiinnostavaa heti kun, kun lukee, on se, että hän tällaista mainstream taloustieteen näkökulmasta hän puhuu todella erittäin radikaali, kaikkien aikojen suurin radikaali. Erilaisissa kysymyksissä nehän joutuu aina ikään kuin hyvin vastakkaisiin asetelmaan taloustieteen eh, eh, näkemysten kanssa tai tällaisen mainstream tai klassisen josta yksi, pari esimerkkiä. Yksityinen omistusoikeus, joka klassisessa taloustieteessä ja kaikessa sen jälkeisissäkin taloustieteessä esiintyy ikään kuin kaikista tärkeimpänä tekijänä, joka mahdollistaa markkinoiden järkevän käyttäytymisen, sitten Mark varmaan ei kiistä, mutta hänelle äh, tuo yksityisomistus, nimenomaan tuotantovälineen yksityisomistus, on myöskin se, joka on riiston taustalla, joka sitten luo ne vastakkainasettelut, jotka on sitten historiallinen voima. Toinen te teema voisi sanoa, että vapauden luonne, vapaus klassisessa taloustieteessä on niin sanottua negatiivista vapautta, se on suppean käsite, palaan tähän marksilaisella jotain laajempaa voi ymmärtää. Kolmas on historiallisen kehityksen kausaalisuus, eli materiaalisten historiakäsitys, joka palaa myöskin hetken kuluttua. Ja lopuksi voisi vielä mainita, että dialektinen metodi on tietenkin aivan toista kuin se tasapainoanalyysi, joka taloustieteellisessä tyypillisesti opetetaan. Eli hyvin listaa voisi jatkaa. Hyvin monessa asiassa niin hän on hyvin erilainen ja hyvin radikaali. Ja totta kai se on kiinnostava ja se haastaa. Ja näinkin asia voi nähdä ja mitä siitä voisi ikään kuin nyt sitten ajatella. Ehkä tämä kolmas, jossa täytyy sanoa, että Markshan oli sitä mieltä, että kapitalistinen talous on epävakaa, kriisit ja varallisuuden keskittyminen on hänellä keskeisiä kysymyksiä ja, ja ne ovat sitä olleet ikuisesti. Voisi sanoa, että meillä on alta vuosisatoja, meillä on jatkuvasti ollut kriisejä. Siitä on tuo Harvardin professorin tuore tai pari vuotta sitten ilmestynyt kirja, jonka alaotsikko on Eight Centuries of Financial Folly vuosisataa rahoituksellista kulutusta. Mutta ehkä ennen kuin me lopetan tämän, tämän yleiskommentoinnin, niin totean vaan, että kyllä kai kuitenkin voi väittää, ja mä luin vastikään tällaisen Jonathan Sterderin kirja Karl Marx, The 19th Century Life, joka teema on se, että kyllä Marx oli voimakkaasti sidoksissa omaan aikaansa, niihin kirjoittajiin, jotka silloin kirjoitti, niihin olosuhteisiin, jotka silloin valmiivat. Kyllä hän veti hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevaisuutta ajatellen sen aikaisesta kehityksestä Englannin teollisuudessa. Mutta aikaansa sidottuja ovat tietysti kaikki, ei se ole mikään hänen No nyt näistä eri, miksi, miksi hän on ajankohtainen nyt? Niin mä sanon, miksi minusta hän on kiinnostava, niin, niin kyllä yksi syy on se, että minusta hän oli jossain määrin kiinnostava 70-luvulla, silloin mä rupesin opiskelemaan, mutta se tyssäsi kyllä. Mä olin Ruotsissa ja siellä oli erilaisia marksista kiinnostuneita liikkeitä, oli maalaisia ja oli trotskilaisia ja kaikki ne kritisoi erilaisilla pamfleteissaan kapitalismia voimakkaasti, mutta vielä enemmän ne syyllisti toisiaan väärästä marksuuden Suomessa on tilanne oli toinen, koska ainakin yliopistomaailmassa niin taistelusta hegemonia oli selvä totaalinen mutta ei sekään kyllä herättänyt minusta missään mikään sympaattista vastakaikua. Mä yritin lukea hyvän ystäväni Pekka Sutelan työn ja mä kommentoin sitä, jonka Uskali näki, joka nykyään on oli heti sanoi, että sähän kun ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Jota on ehdottoman totta. Mä taisin, mä tein parhaan, mä yritin ymmärtää, mutta se oli niin mahdollista. Se oli tällaisen itä-saksalaisen teologisen koulukunnan kukkanen. Myöhemmin mä lohdutuksen luin, että, että tuota, Antti Eskola oli sanonut, että nämä Pekka Sutelan komppani, niin voisi kirjoittaa saksaksi ja suoraan lähettää toisin. Hänelläkin oli jotain vaikeuksia, se tuntui pienellä luotuksena, mutta joka silloin tietysti oli paljon poliittista intoa. Silloin oli vaikea ikään kuin lukea Marxia niin kuin itse haluaa lukea ja vetää sitten vapaasti johtopäätöksiä, vaan poliittinen ilmapiiri eri syistä oli silloin. No nyt tämä tilanne on toinen. meillä ei ole tätä poliittista vastakkainta. Me emme käy keskustelua sosiaalisesta vastaan kapitalismi, vaan vaan pelikenttä on, on uusi ja ymmärtääkseni tässä suhteessa vapaampi ja helpompi. Jos mä menen kolme esimerkkiä vain siitä, miksi minusta hän on relevantti ja kiinnostava, niin ensin ilman muuta on materiaalisten historiallisuus. Eli ajatus siitä, että tuotantorakenne, joka heijastaa teknologiaa, määrittää yhteiskunnan suhteita, ennen kaikkea tuotannon omistusoikeutta, omistusta, jota heijastuu sitten yhteiskunnan ylärakenteeseen, instituutioihin, lainsäädäntöön, poliittiseen järjestelmään ja ihmisten tietoisuuteen siihen, miten asiat mietitään, ideologiaa. Tästä muuten yksi sitaatti, joka minun silmiin sattui, on tuo August Strindberg, joka sanoi, että mitä on taloustiede, kansantaloustiede, tiede, jonka yläluokka on keksinyt voidakseen anastaa alaluokan työn edellä. Ja se ilmentää juuri tätä ajatusta, että ne tapa, millä me miellämme maailman on myöskin sidoksissa näihin asioihin, joista, joista ja niin edelleen ja niin edelleen. On olemassa toinen tapa, minusta tämä äärimmäisen hedelmällinen tapa tarkastella maailman menoa ja jos palaan siihen hetken kuluttua. Totean ensinnäkin toiseksi vain, että, että taloustieteessä yleensä niin se näkökulma on täysin päinvastainen. Itse asiassa taloustiedehän on saanut syntyynsä äh, valistusajan filosofian ja niin miksei marksilaisuuskin. Mutta silloin ajatus oli se, että valistusajan filosofia ajatteli, että ihminen ei ole pelkästään Jumalan kohde, eikä luonnon armoilla, ei ole tai luonnon armoilla, vaan ihminen on aktori, joka voi muuttaa olosuhteita, yhteiskuntaa ja joka voi ikään kuin määrittää ja vaikuttaa omaan kohtalonsa. Ja ideat ovat tärkeitä. Jos ymmärretään oikein hyvä idea, niin se voi viime kädessä heijastua yhteiskuntaa, todellisuuteen ja ihmisen olemassaoloon. Ja tämä on hyvin tyypillinen suurten taloustieteen ajatus. Tämä oli korostettu John Maynard Keynesin ajatus, joka ajatteli, että ideat, aatteet ovat siunauksia tai vaarallisia riippuen luonteista, mutta ne vaikuttavat merkittävästi yhteiskunnan kehitykseen. No joo, tämä on vastakkainen näkemys, näkemys jossain määrin. Ja minusta nämä molemmat testit ovat hyödyllisiä. Josef Schumpeter oli aika lailla Marksilan otteessa, mutta päätyi kuitenkin sitten hyvin erilaisiin johtopäätöksiin. Voisi sanoa, että yksi, joka on soveltanut minusta tämän kaltaista ajatusta, on Ranskan taloustieteilijä Daniel Cowen, en tiedä luetaanko marksilaiseksi, niin siitä, mutta hän ajattelee niin, että se sama kehitys, mikä tapahtui 1800 luvulla jolloin teollistuminen mullisti ja teknologia mullisti koko eurooppalaisen yhteiskunnan ja heijastui ylärakenteeseen, ideologian kaikkiin tähän. Se tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Se on tätä globalisaatiota nyt, että Kiina, Intia ja kehittyvät maat teknologian ansiosta maailma globalisoituu, teknologian ansiosta nämä maat, nämä maat vaurastuvat ja sillä on samankaltaisia seurauksia kuin mitä 1800-luvulla Euroopassa, eli koko yhteiskunta mullistuu, syntyy tämä iso muutos, Nyt se on hedelmällinen perspektiivi joka tapauksessa siihen, mitä on tapahtunut. Ja tietysti voi viitata myöskin tuloerojen kasvuun, eh, globalisaatioiden ja teknologiaan liikkujien ja nähdä siellä taustalla todellakin tämän teknologian merkitys. Voi muuten viitata ohimennen jopa tähän viime päivinä voimakkaasti esillä olleeseen Manuel Castelsiin, jonka ajatuskuvia myöskin siinä mielessä heijastaa tämän kaltaista materiaalista käsitystä, että hän lähtee siitä, että informaatioteknologia mullistaa maailmaa, heijastaa kaikkeen mukaan lukien siihen, mitä asioita pitäisi analysoida. No, toinen tällainen esimerkki on sitten minusta vapauskäsite. Totesin jo aikaisemmin, että klassisen taloustieteen edustajille ja myöskin sen manttiliterioita, kuten Milton Friedman tai Friedrich Hayek, niin vapaus tarkoittaa hyvin, hyvin suppea vapausta, vapautta rajoituksista, negatiivista vapautta. Tätä on sitten yritetty laajentaa monen filosofin voimin, eli muun mm. muassa John Rawls ja Amartya Sen laajentavat vapauskäsitettä ovat sitä mieltä, että tällainen suppea negatiivinen vapaus ei riitä, ei ole kiinnostava, koska se voi pitää sisällään äärimmäistä epäarvoisuutta. Ja tätä on moni muukin nyt sitten kehittänyt. Yhtenä voi mainita Michael Sandersen, Harvardin yliopiston filosofian professori, joka syyttää amerikkalaista kehitystä siitä, että kaikki kaupallistetaan. Ja minusta tässä on kaiku ja alienaatio ajatuksesta siitä, että on sääli, että me kaikki olemme markkinoiden armoilla sen sijaan, että voisimme yhdessä jotenkin järkevästi pohjata kehitystä Tämä on kenttä, jota en pysty arvioimaan, koska minulla ei siihen pätevyyttä, mutta sanoisin, että tämä ikuinen kysymys siitä, mitä on vapaus ja myöskin mikä siihen liittyy, mikä on aggregaatio, niin tuntuu, että Marxilla on siitä sellaista sanottavaa, joka edelleen jollain tavalla voisi olla hyvinkin kiinnostuksen kohta. Mutta kolmas ehkä tärkein, jota tässä viitattiin jo Yrjö Häkkäsen puolesta, on tietysti kriisi. Ja siinähän on Marxin melkein ainutlaatuisuus. En usko, että kukaan 1800-luvulla ymmärsi, että kriisit eivät ole vain tällaisia tilapäisiä eksotyyppisiä häiriöitä. Ne ovat endogeeninen sisäänrakennettu osa kapitalistista järjestelmää eh, inherent in capitalism. Sen kyllä ymmärsin sitten niin myöhemmin myöskin John Maynard Keynes, mutta, mutta Marx oli tietysti tavattoman paljon aikoja. Hänellä on monta varjoa kriisiteoriasta, ellei niin. Sanoisin vain, että Marxin vaikutus taloustieteeseen tältä osin on jäänyt mielessä jokin verran vähäiseksi, että John Maynard Keynes sitten tavallaan tarjosi ei ainoastaan selityksen siitä, miksi maailma houkutulla joutui kriisiin, vaan tarjosi myöskin lääkkeet siitä, millä tavalla yhteiskunta voi reagoida tähän ja pelastua tautua siitä katastrofista, joka kertoo muutamassa toteutuu. Ja ehkä tämä loppuhuomautus silloin on se, että, että John Maynard Keynes ehkä pelasti kapitalismin, että ilman makrotalouspolitiikkaa, ilman säätelyä, ilman miksei järjestäytynyttä liikettä, ilman hyvinvointivaltiota, niin kenties tämä järjestelmä kaatui jo kauan sitten, mutta näin nyt sitten ei ole pääasiassa käynyt. Mä ohitan tässä, koska mä en ole nyt käytän tässä huolestuttavan paljon aikaa. Mä en sano mitään työnarvoteoriasta. Mä sanon, että sen status onkin vaikka töitä taloustieteessä. Siitä on tehty erittäin paljon tutkimusta ja muun muassa itse pitäisi kulminoituu jollain tavalla Spieros Raffa, joka on italialainen taloustieteilijä, joka on tehnyt Leili Ricardon koota teokset ja siksi on kiinnostunut työarvoteorista koko elämässä, kirjoitti siitä monumentaalisen epoksen, jota on jatkanut amerikkalainen taloustieteilijä Jan Steinman. Mun kuvitelma on, että se definitiivisesti osoittaa, että siinä on sisäänrakennettu kulmia. Joku voi kokea sen kohtalokkaana, koska se liittyy niin läheisesti riiston käsitteeseen. Minusta se ei ole kohtalokasta. Jos määrin, niin maailmassa on äärimmäisen pitkälle meneviä eriarvoisuutta, niin minusta se on moraalisesti tuomittava, eikä välitä siitä, kuinka riistat määritellään, niin mitä sitten riistaa, vaan minusta sillä ei ole sellaista ratkaisevaa merkitystä, mutta totean ohimennen vain. Tämä on se syy, minkä takia myös, minkä takia taloustieteessä Paul Samuels, joka kirjoitti monta monta oppikirjaa takavuosina, joskus sanoi hallitsevalla tavalla, että, että Marx oli vain minor post guardian. Ja se liittyy siihen merkitykseen. Silloin ylikorostettiin työväenluoteorian merkitystä, niin se ei ole kohtuullinen tulkinta. Aika lopuksi, kun tuossa Hannu viittasi tähän meidän käymämme keskusteluun, mäkin viittaan siihen, koska Hannu kysyi minulta yhden kysymyksen, jossa on se, että voiko Aallon yliopistossa valmistautua taloustieteen maisteriksi lukematta klassikoita, mukaan lukien Marxia, joka mitä suuremmassa määrin on klassikko. Ja mä nyt sitten kyselen sitä siellä yliopistolla lounalle, eikä niin, mekin ilmeisesti voi opiskella taloustieteen maisteriksi ja jopa tohtoriksi, ilman että koskaan lukee Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill tai Karl Marx. Tai Aristoteles. Luotoa ja Aristoteelesta. Ja tuota, se on silloin minusta koska millään tavalla sitoutumatta minkäänlaista tutkintaa Marksista ilman, että todetaan, että hänen merkityksensä mainstream taloustieteessä on jäänyt kyllä aika vähäiseksi. Hän on paljon suurempi yhteiskuntatieteilijä kuin taloustieteilijä suhteessa. Se voi heijastaa joko marksiloppia tai se voi heijastaa taloustieteen kehitystä. Niin tai näin, niin totta kai siellä on tavattoman rikas aarekaaminen, josta voi hakea uusia ideoita, näköalaa, perspektiivejä sellaista ja on sääli. Ja minusta jos mä voisin laittaa siellä alkuperäisessä, niin se tuli siitä pakolliseksi lukea. Minä en tule sinulle kaveriksi. Jos haluat tietää lisää äh, taloustieteen niin opetusta, kysy multa. Mä olen huomannut, että aika monessa asiassa mä voisin käyttää luottavaisesti ihan on puoleen lisää. Tuota, äh, sellainen seikka, että äh, mä ajattelen, että, että meidän on erittäin tärkeää erottaa toisaalta Marx ja toisaalta Marx, koska, sen, koska Marx on, Marx on samalla tavalla kuin ydinvoimalla eristetty, eristetty pommin kestäväksi kaikenlaisessa Marxissa. Ja, ja mun ajat, mä ajattelen näin, että Marx on, on pahoinpidelty puoleltansa. Puhun käyn ensin hiukan läpi tätä, tätä marksilaisuutta, sitä, joka on Marxiin pääsemisen este kun vielä Marxin eläissä syntyi sellainen asia, joka nimi on vulgaarimarksilaisuus. Ja, ja, ja, se oli niin voimakas, että Marx, niin kuin tiedämme, Marx itse sanoi, että hän tietää ainakin yhden tyypin, joka ei ole marxilainen. Se on hän itse. Ja tämä, tämä, sitten tämä vulgaarimarksilaisuuden perinne, se huipentui ja sai semmoisen, se kristallisoitui semmoiseksi monoliitiksi sitten Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologia tuotossa, jossa kehitettiin sellainen oppi kuin marxismi leninismi jonka tekemisessä sen enempää Marksilla kuin Leninilläkään ei ollut osaa eikä arvoa. Ja ja sitten sit sen, se oli semmoinen oppirakennelma, joka, joka on kodifioitu sen kuuluisessa teoksessa Marxin Lenin, Marxis, marxilaisen filosofian perusteet, joita monet nuoret rippikoululaiset 20, 30, 40 vuotta tankasivat, jota saivat sitten, saivat sitten jos oli jonkinlainen ilmestys tämä, tämä marxismi leninismi, niin sehän on, sillä ei ole mitään tekemistä Marxin kanssa. Me tiedämme, että Marx oli, oli, Marx oli hyvin pitkälle neuvostoksen sensori. Ja se, sen opin tekijät, nämä NKPn politologit, niin ne olivat nyt siis lukeneisuudeltansa ja oppineisuudeltansa ja eleganssiltansa ja intelligenssiltansa, niin tarjotaan tämmöistä Jorma Ollilan tasoa. tulos on, tulos on sitten se, mikä se on. Ja, ja se, se oli ensimmäinen, äh, se oli ensimmäinen este, semmoinen, semmoinen valli, jonka taakse Marx jämättää. Tämän on ihan päivän selvää, että tämä bulgarimarksilaisuus synnytti sitten anti-bulgarimarksilaisuuden, jonka yksi, jonka yksi ilmimuoto on esimerkiksi tämä Samuelson, että se, se kuuluu siihen perinteeseen, koska ei tule mikään sen helpompaa kuin vastustaa sellaista niin, niin typerää asiaa kuin sitä sen marksilaisleninä on, mutta se elää erittäin voimakkaasti. Ja edelleen tänä päivänä, jos luetaan vaikka kaupalehtiä tai Gelsinskiä ja Pravdaa, niin on päivän selvää, että, että ei, ei Marxia ole kukaan mutta että Marxilaisuus on jotakin höpötystä tai jotakin vanhen, vanhen, van, ikivanhaa obsoleita ja jotain sellaista. Se on tämä tällainen antimarksilaisuus, se on toinen testi. Sitten on olemassa semmoinen kolmas semmoinen niin kuin Mark sanoi, että, että äh, uskonto on rahvaan opium ja herrasväet käyttää hienompia huumausainelajeja, niin sitten on myös tämmöinen äh, Mark, Marksin estomuoto on tämmöinen Marx exegeesi, siis jota häiritään, joka saa tämmöisiä akateemisia tai kvasiakateemisia, äh, on, on, tämmöinen Marx hagiografia ja ja, ja tämmöinen Marx exegetiikassa tutkitaan pyhiä kirjoituksia, mutta nämä tyypit, jotka harjoittavat tätä Max Exegesiä, eivät, eivät ole esimerkiksi kauppalehtiä, jotka on katalaisten sanansaatteja, eivät varmasti pysty lukemaan firmojen taseita. Semmoista asiaa kuin reaalikapitos, niin ei niille ole. Jos ne lukisivat Marxia, niin Herra Jumala sitten olisi, jos, olisit, jos ne olisivat oikeasti ja kauheasti, niin sitten sitä olisi. Tässä on, tässä on tämä, nyt kun näitä marxilaisia on kaiken joka lähtöön, niin, niin tuota, siinä on myös niin samanlainen tilanne, kun me tiedämme semmoisen ja kanssa, joita on eh, virallisessa taksonomiassa 55 lajia. No jos joku, mikä tahansa lestadiolaisen kanssa rupeaa puhumaan esimerkiksi siitä, että, että lestadios oli, oli Uppsalaan tiedeakatemian, tieteellisen seuran ja Edinburghin kasvatieteellisen seuran jäsen. Ja Ranskan on rita. Ohi menee, ei puhettakaan. sitä paitsi jos Yle selittämään, että Vestarin suurin operaatio, joka on, joka on julkaistu Suomessa nimellä kulunut muodollinen. On häikäisevä traktaatti, jossa Lestadius keskustelee Descartin Passion de Lamme teoksen kanssa. Ei, ei Lestadius tehnyt tiennytkään mitään Lestadiuksesta, tästä ei mitään Descartista, ei mitään Descartin äh, affektiteorista. Sen takia ja sillä nojalla, että ne eivät Lestadiusta mitään tiedä, ne ovat Lestadiusta. <laughs> Ja täsmälleen sama minusta koskee, koskee näitä markkinoita. Ja, ja tämä marksilaisuuden ja Marxin suhde on, on se, se on se nyt tällä hetkellä kiinnostaa. Marksilainen on tässä, kun hän joutunut tämmöisen massiivisen pahoinpitelyn kohteeksi, hänellä, hän saa kyllä vertaisapua yleensä toiselta suurelta saksalaiselta, jonka nimi on Johann Sebastian Bach, joka Bach on samalla tavalla, täsmälleen samalla tavalla pahoinpidelty puoliaksi kuin Karl Marx. Marxin Bachin pahoinpitely ei ollut neuvostoton kommunistinen puolue, vaan se vulgaari vulgaarifakkismi, joka syntyi eh, Saksassa Napoleon sotien jälkeen semmoisena protestanttisena, josta, joka, siis, jossa, jossa, joka sitten päättyi suursaksalaisuuteen, jossa Bach häväistiin viidenneksi evankelistiksi. Ja, ja, jos, jos, ja, ja tämä, tämä hirvittävä tapahtuma, siis tällä hetkellä John Edith Gardiner on julkaissut suuren teoksen Bachista, jossa edelleen Bach on viides evankelistaja. Ja tällä tavalla siis tämä oppi estää kaikkia musiikinystäviä menemistä pahketsuudellisuuteen. No e, nyt tuota, e, tämä Marx, e, Marx sitten elää, se on hyvin mielenkiintoisen muotoja. Me tiedämme, että esimerkiksi Jön Donner ja Jön Vaarus ovat kumpikin nuorena lukeneet Marxissa ja Kumpikin sanovat, Jön Donner kirjoittaa tämän, sanoo tämän eksplisiittisesti tässä mammuttielämäkerrassansa, joka on hyvin paksu, tämmöinen nussologian historia. Ja, ja, sitten siis, tuota, ja, ja, ja samoin Joel Vaarus, että on, hän on nuori lukenut, mutta se on samoin Manuel Castells on entinen marksilainen. Ne on erittäin mielenkiintoisia tyyppejä. Mutta kuitenkin ne puhuvat, että kun hän on Marksun luettu. Sitten mulle tapahtui näin, että vuosi sitten Turun kirjamessulla oli semmoinen tilaisuus, missä oli ensin John Donner ja presidentti Sauli Niinistö keskustelivat, rupattivat keskenänsä semmoisessa myytispäivässä, niin kuin Kristian ja minä tässä. Ja sitten sen jälkeen Seppä Sinesko ja minä. Ja sitten sen jälkeen syntyi sellainen tilanne, että, että Sauli Niinistö ja Esko Seppänen ja minä juttelimme. Esko oli puhunut sitä hötyörahaansa, jota mä yritin selittää, että se on hötyä käsite, että se täsmällinen käsite on virtuaaliraha, että sehän on marksi. Niin mitä sanoo Sauli ja mitä sanoo Esko? Ei Marksilla ole semmoista. <laughs> No, no se, että, että Marksilla ei ole virtuaalirahan käsitettä, on efektiivisesti totta, koska kaksi huomattavaa marksilaisen, marksilaisen, marksilaisen tuntia, nimittäin Sauli Niinistö ja Esko Seppänen sanovat, että Marksilla ei ole. Se, että he taas tietävät, että Marksilla ei ole sitä virtuaalirahan käsitettä, perustuu vain siihen saavutettuun etu, että kumpikaan ei ole lukenut Marksia, eikä varsinkaan pääoman toista osaa. Ja tämä, niin kuin, tämä esimerkki on loistava esimerkki siitä, millä tavalla Marx on annettuna ja olemassa tämän tällaisen jos, haluat, jos me haluamme nähdä, miten, miten tämä ulkoa antimarkkilaiset seksistä kerran, niin menkää katsomaan, kuinka pitkä jono on akateemisen kirjakaupan Starbucks kahvilan, kahvilan, kahvilan Koska sehän heistä samastumista siihen kaikkeen, joka on pyhää ja kallista, eli amerikkalaisista. Ja sen ideologian. Mitä tulee, mitä tulee nyt Marksiin, jos mä koitan koitan jotenkin, niin ainoa konsti on tietysti se, että lukea mäksyy. Ja se on, se on, se on sangen työlästä. Sen tähden, että, että Marx ensinnäkin pääoma, nimenomaan pääomassa kirjoittaa minusta erittäin huonosti. Hän kirjoittaa sitä läpi semmoista aivan niin kuin se on vastapantua riukua jota on äärimmäisen vaikea palata läpi. Se kaksi vuotta mistä ei pääse edes Israelin tiedostoon palata. <laughs> siis tuota, hän ei, hän ei välitä ystävästä yhtään mitään. Toiseksi Marksin, eh, tässä pääomassa, niin hän edellyttää, koska hän on luultavasti maailman lukenut, niin seurustelee sujuvasti kaiken aikaa Aristotelesta ja Aristotelesta vanhemmista alkaen kaikkien kanssa, samoin kuin Hegel, ja toisin kuin Wittgenstein tai Mauno Tämä on siis länsimaisen filosofia. siis Mauno on länsimaisen filosofian Wittgenstein. <laughs> niin, tuota, eh, tuota, tuota, eh, niin, pelkästään pääoman lukeminen, jonka Sixten kulta tuota, on siis, se on tuota, tuota, siis se on äh, poliittisen taloustieteen jolloin meidän pitää muistaa, mitä, mitä, miten Marx, mikä erottelu Marx tekee Hegelin oikeusfilosofian kritiikissä poliittisen taloustieteen ja kansantaloustieteen, mutta selitäisi sinulle myöhemmin tapauksessa Marx edellyttää ilman muuta, että me osaamme Homerista ja Vergiliusta ja Ovidiusta ja kaikkea tämmöistä, ja me osaamme Herman Deville, ja me osaamme, me osaamme mitä tahansa, me osaamme kaikkia kieliä, me osaamme, osaamme Danten, Danten tuotannon, niin tuotannon. Sitten sitä on selvää, että mitä me osaamme Goethen ulkoa, Aisperuksen ulkoa, Shakespearen ulkoa, että joo, että normaali sen ymmärtää. <laughs> tämä, tämä, tämä kaiken varmasti voi edellyttää. Se on hirveä sitten vielä kaikkein hirvittävintä on tietysti, tai osin hirvittävintä on se, että Marx pitää itsestään selvänä, että me osaamme Hegel. Koska niin me, jos me katsomme Marxin äh, esipuheita ja kirjeitä ja muuta, niin, se, äh, niin Hegelin estetiikka oli semmoista hupalutemista, semmoista oikein, se oli sun kallitus tai korkin seikkaa. Mutta se kovin ja tärkein teos, joka kaiken aikaa inspiroi Hegelin, on Hegelin kuuluisat jotkut Wissenschaft ja Logi, jonka ensimmäinen osa on ilmestynyt suomeksi 20. Ja, kun, ja toisessa, kun, kun Marx kirjoittaa, että, että kun näin ja näin ja näin, niin silloin pääoma vastaa käsivertaansa. Eli pääoman käsitteisen mukaan. Tämä lause on, lause on täysin mahdoton käsittää. Helme osaa Hegelin systematiikkaa, joka taas sanoo, että kun on olemassa tässä Sein, niin se tuottaa sitten, äh, se ilmenee Daseinina, ja kun Dasein menee Zoryk takaisin itseensä, niin syntyy Wesen kun meillä on WC, niin se taas tuottaa tätä eh, eksistenssin, ja kun eksistenssi menee ryhmitseensä, syntyy griff. Vasta kun tämä jotenkin edes ulkoa osaa, niin, niin yhtäkkiä sitä tehdään Jumala, sillä on tämmöinen. Että, tämä, että, se, että, että Marx ei ole mikään marxilais leninläinen oikotie onneen, vaan se on äärimmäisen vastenmielinen ja äärimmäisen vaikea. Tämä on ensimmäinen seikka. Toinen seikka, toinen on sitten se, mistä Sixtinkin ystävällisen tapansa puhui, että, että se on, se on sitten saitkepuolinen. Se on totta kai sen oman aikansa. Ei ole olemassa tämmöisiä ylihistoriallisia olijoita ja muuta kuin Jutta Katainen ja Jyrki Urpilainen. <laughs> Netflix käyttää siinä hirvittävän paljon tilaa, joka on, joka on käytetty pienellä brändillä. Hän käyttää valtavasti tilaa sen ajan, että Englannin 1800-luvun alkupuolen ja 1840-luvun ennen muuta ja 60-luvun positiivisen empirian siteeraan. Siellä on valtava määrä äh, Englannin loistavan, äh, loistavan yhteiskuntapolitiikan dokumenttia, siis työ, työvoimapolitiikan, työvoiman politiikan virkamiesten raportteja ynnä muuta. Siellä on fiksujen englantilaisten kapitalistien pitkiä mietelmiä, sitten on kujien, kaiken maailman hörmäoliloiden mietelmiä, aivan siis niin autenttisena sivukaupalla. Toisin sanoen, ää, ää, Marx ää, rakentaa sen, mikä hän rakentaa sen ajan virallisen, ihan oikean vääritämättömän positiivisen empirian varaan. Ja se jota kukaan ei kiistänyt, ja se meidän pitää myös jaksaa lukea kuulolla, niitä ei voi luoda. Tämän päälle, tämän, tämän aineiston päälle Marx sitten kirjoittaa sen johdosta. Ja minusta olennaista ymmärtää se, mikä tuli siinäkin, mitä, mitä tuota, mistä Sixtin puhui, sitä tulee korjaatiolle autoliikossa. Ne tutustuvat mukana uuteen. Ja Marx nimenomaan Eksplisiittisesti tietoisesti sijoittaa ja parkkeeraa itsensä klassiseen taloustieteen, siis siihen suureen klassiseen taloustieteen traditioon. Hän keskustelee kaiken aikaa ennen muuta Adam Smithin kanssa ja David kanssa. Se on joka sivulla, ja, se on, ja hän, on, hän on siis, hän ei ole taloustieteilijä, hän, on, hän, hän, on siis, hän, hän, on, hän sijoittaa itsensä poliittisen taloustieteen alaan, joka poliittinen taloustiede Marxin määritelmän mukaan on sellaista taloustiedettä, jossa talous ja taloutta koskeva tiedettä on yhteiskunnan predikaatti. Kun toisin sanoen siinä taloustieteessä, että se on, että on vielä joudut edustamaan, yhteiskuntaan talouden predikaatti. Ja tässä siis niin nyt, tava, nyt tapahtuu sitä Taanilla asia, missä asiat nyt päällä. Ja, ja tuota, e, nyt, nyt tuota noin, niin, nyt voisin sanoa näin, että Marx ei esitä mitään ylihistoriallista eroa. Hän ei, hän ei, hän ei esitä mitään tuhatvuotista, tuhatvuotista valtiota. Se kirjallismi ja sitten se, että, se, että sitten syntyy tämä, sitten siirtyy lopulta, kun maailma muuttuu niin, että historian loppuja tulee syntyy tämän suurimman rajakulutusaltuuden omaavien ryhmien diktatuuri, joka alatuinen nimi on proletariatin. Se oikea termi on suurimman rajakulutusaltuuden omaavien ryhmien Tällaisia asioita ei Marksilla ole. Marksilla ei ole myöskään mitään historian loppua. Hän esimerkiksi filosofian kurjuustraktaatissa nimenomaan sanoo, että, että semmoinen idioottimainen ajatus kuin historian loppu, että se on vulgaarin porvallisen kansantaloustieteen kategoria, koska ne ajattelee, että tähän historia loppuu ja että heille tässä meidän on hyvä olla, jos niin teemme tähän markkinoille ja, ja tuota, että Marx on, siis Marx on jotakin aivan, aivan täydelleen muuta kuin mitä bulgaari marxilaisuus sanoo, ja jotakin täydelleen muuta kuin anti-bulgaarimarksilaisuus sanoo. Eikä ole mitään muuta, ei ole mitään muuta kuin, kuin konstia kuvielman ihmisen opiskella saksaa. Ja, ja me ruvetaan niin kuin messuri vaikka laidasta lukien. Isolla perseellä ja hyvällä aivolla. Tämä on näin hauska saan tehdä yhden kommentin tuohon, just tämä valaisi ja teki ymmärretäksi minullekin jälleen kerran, miksi minulla on ollut niin suuria kompastuskiviä tässä matkan varrella. Ei ainoastaan tämä, tämä erottelu marksi maksalaisuus, johon minä kieltämättä olen törmännyt joskus, mutta toinen, että jotta sinä voisit lukea marksia, sinun pitäisi olla melkein yhtä sivuista sivistynyt kuin Hannu Taan. Valtava vaatimus kerta kaikkiaan, ja, ja siinä tullaan siis suuri. Mä sanoisin, että ei minusta ihan totta jos mä ajattelen 70 miksi mä ensimmäisen kerran kiinnostuin siitä, että tässä on jotain, mikä potkua ja etyä, niin kyllähän se oli tämä teos, joka herätti se kiinnostus. Kommunistinen niin manifesti. Ja mä väitän, että sä voit lukea sen ilman, että olet lukenut Hegelia, ilman, että tunnet Aristoteleen jokaisen lauseen puhuttavan Shakespeareista, ja se voi herättää semmoista kiinnostusta ja innostusta, mutta se on totta, että ehkä sitten, jos haluat päästä syvemmälle tasolle, niin sitten täytyy noudattaa niitä halutaan neuvoja. Tuota, nyt on ihan tosi pois selvää, että että, että, tuota, jos, että ennen, kuin, ennen kuin ihminen, ihminen ryhtyy pääomaan tähän teokseen tässä kapitaal, niin kannattaa harjoittaa semmoisia propedeuttisia opintoja, niin kuin ennen vanhaan sanottiin, että lukee esimerkiksi Marksin, äh, Marxin esitysti, siis on siis hetkinen, siis ennen kaikkein tärkein on tämä, ähm, äh, tämä palkkatyö pääoma, joka, jonka Marx käänsi Pentti Haanpään teoksesta tuota isäntä isäntien paikasta. se on, se on rimma, se, se on se omaisten hyvä, se palkkatulopääoma. Se on johdettu. Ja sitten kommunismin periaatteet. Niin, ilman, kyllä mun, totta kai mulla voidaan antaa periksi ihan vaikka kommunismin. niin. Pika kommentteja ja kysymyksiä. Meitä on monta kysymyksiä ei, ei ole mahdollista kenenkään nyt pitää, mutta ole hyvä. Mä olisin kysynyt tästä, mä olen kiinnostuneet ihmisiä paikalla, mistä tämä diktatuurin käymä sitten oikein? Anteeksi? Diktatuurin käymä, mistä se oikein eli tämän marksilaisen paran? Proletariatin diktatuurista on marksismi. Diktatuurin? Proletariatin diktatuurin. Marksismin parantamisesta. Niin, siis tämä käsite, että miten se sukeltaa sinne. Dikta, proletariatin diktatuuri. Mistä se diktatuuri tuli, tuli sinne? Kyllä se esiintyi mun mielestä Marksin tekstissä. Mitä tilapäisesti? Mistä se on tullut? Manifestin lopussa se... Niin, niin, niin, mutta mistä se käsittelee? Miksi pitää olla? Jos ei, jos ei tähän nyt tuossa esittää, niin nostakaa kättä reippaasti ylös, niin että mä jos siis muistan vielä hetken, ole hyvä. Siis niin Kormanille luin tämän talous ja utopia, utopian talous, ihan kummin vaan, niin puhun sielläkin tästä historiallisesta materiaalista. Ja en ihan allekirjoittanut sitä sinun määritelmää, mikä tässäkin tuossa esitit. Sen sijaan muistelen itse, että pääoman ensimmäisen osan ensimmäisellä sivulla Marx toteaa, että, että oli, jolla voi olla niin kuin moniakin ominaisuuksia, jotka ovat hyödyksi ja, ja, ja näiden ominaisuuksien käyttötarkoitusten keksiminen on historiallista toimintaa, niin itse ajattelen näin, että, että siinä tämä historiallinen materiaalismi on mitä yksinkertaisimmin ja, ja meikäläisellekin maalaispojalle ymmärrettävästi kerrottu. Mä sanon, että minulla on tässä yksi sitaatti edessäni, joka, jossa minusta marksismin kirkkaasti ilmaisee sen, jo, jo, jo, jo, joka that the mode of production, material life conditions the social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness. Ah, <laughs> mutta minä tästä niin sehän tulee tietenkin siitä, että, että markkina nyt pitää muistaa, että, että se mitä ää, siis siellä Brysselissä kirjoitettu Adventin aikana 1847 kirjoitettu ja manifesti, se on ensinnäkin se on klassisen saksalaisen idealistisen filosofian äärimmäinen, se on huipennus. Se on se, joka alkaa Schellingistä ja Hegelistä. Se on siis se on sen huipennus. Ja se on, se on, se on tavalla se on hyvin runollinen ja pointsi on se, että elämme sellaisessa maailmassa, missä vallitsee siis kapitalistinen pääoma nippää Niin korvattakoon se niiden diktatuurilla, jotka ovat tämän kapitalistisen pääoman diktatuurin alueella. Näin, näin mun ymmärrykseni se, se on, se on ihan tavallaan kuin retorinen Mä en, mä en ole yllättynyt siitä, että siellä on ajatus, että pitää olla proletariaatin diktatuuri, koska kuinka sitä vallankumousta muuten voidaan tehdä. Se mitä mä en ymmärrä Marksissa, minkä tiedä kuinka vakava työteknologia se on, mutta hän antaa ymmärtää jossain, että sen jälkeen tämä on vain tilapäinen. Sen jälkeen valtiota ei enää ole olemassa, vaan ihmiset elää harmoniassa, jolla ihmiset ihmisen tavalla tämä millään tavalla mitenkään. The state withers away. Äh, joo, englanniksi kyllä joo. ja NKP sitten mutta, sitten, mutta nyt on sellainen seikka kyllä, että muistettava, että se on aika vaikea äh, tai hetken niin hankala, että, että jos me ajattelemme, voiko, tai tämä on kysymys meille kaikille, voiko sen, mitä Marx, mitä Marx on kirjoittanut, voiko se jakaa kaskia niin, että että tuota, on olemassa esimerkiksi tämä Kapital ja Grundrisse, joka on, paljon lennokkaampi ja aikaisemmin tämä sitten toisaalta ovat esimerkiksi ne, ne huikeat vuoden 1844 käsikirjoitukset ja Pariisin käsikirjoitukset, filosofian kurjuus ja niin poispäin, jotka ovat, jotka ovat, jotka ovat, toisen, jotka ovat toisenlaista, jossa esimerkiksi, jossa, jossa esimerkiksi esiintyy sellainen asia kuin kommunismi ihmiskunnan päämääränä, jolla ei ole mitään tekemistä minkään, äh, minkään, tuota, äh, minkään puoluelaitoksen eikä minkään puoluekommunismin kanssa. Se on termi, joka tulee Saksan romantiikasta. Pitää muistaa, että Snellmania, J.P. Snellmania syytettiin kommunismista. Ilman kuin mistä, e, ennen monta kymmentä vuotta, hyvin monta kymmentä vuotta, niin mistään kommunistista puolueesta oli, oli puhetta jolloin meidän kannattaa miettiä, että nämä termit, mihin perinteeseen, missä, missä kontekstissa. Annuka Annola, sanoit, että Marx esittää tämmöistä ylihistoriallista teoriaa, jos oikein kuulin. Mm-hmm. Niin kysymys on sitten se, mitä hyötyä meidän on opiskella Marxin teoriaa, eikö se on niin aikansa elätä teoria. Eli tullaan nyt siihen dialektiseen logiikkaan, jonka ehkä Heikki harvinaisille päässeosia. Onko se logiikka sitten semmoista nykyajassakin käytää, että sitä niin jäsentää tähän voi, tähän, tähän, tähän voi sanoa, että jos olet sitä mieltä, että Marxin teoria on vanhentunut, niin ei ole vanhentunut. Kapitalismi elää, joka aamu on armo uusi. <laughs> En tiedä, oletteko Vetra Riina Sander nimittäin, siis, joka on ruotsalainen ihminen runoilija. Siis hyvin tietää Pohjanmaalta, kun tulet sieltä Hedelmäkykeli Ja kapitalismi uusintuu kaiken aikaa, eikä ole missään kriisissä. Kapitalismi ei ikinä voinut niin hyvin kuin nyt. Se ei ole milloinkaan ollut niin totaalinen, niin kaikki voipa, niin globaali kuin se on nyt. Ja, äh, ja tuota, sen takia, me, siis Marx on kuollut, mutta kapitalismi elää. Mutta, mutta myös mutta Marxin analyysi, ja, jotta me tulisimme jotta me tuota, no, niin tulisimme vapaiksi. Vapaus tarkoittaa Hegelillä ja vapaus tarkoittaa Marxilla sitä, että ihminen, ja samoin Spinoza sanoo, että, että vapaus on sitä, että tietää mikä on välttämätöntä. Ja, ja Marx määrittelee, että der Geist on sellainen ihminen, joka on, on tietoinen omasta itsestänsä, siis siitä mikä on nahan sisäpuolella, sitten maailmasta siitä, joka on, on ja out, eli nähdään ulkopuolella, ja joka on tietoinen siitä, että, että maailma on itse minulle ja minä olen maailmalle. Niin, tämä, mä olen sillä kannalla, että Marxin pääoman ja kaikkien siihen liittyvän opiskeleminen on, tarkoittaa meidän vapaaksi tulemista, että me tulemme tietoisiksi kapitalismista. Semmoinen on olemassa sen käsitteistäminen ja sen ymmärtäminen, joka tuottaa sitten aukeaminen. Pentti Haakalla on loistava termi. Hän käyttää sellaista ihmistä, joka ei ole vapaa. Hän käyttää termiä, että, että, hän on, että siinä on ihminen, joka ei osaa suuttua elämäänsä. Ja elämänsä suuttuminen tarkoittaa maailmasta ja omasta itsestä tietoisuutta. Sen takia mä olen, mä olen kyllä samaa mieltä kuin sinä, jos olet samaa mieltä kuin minä. <laughs> Mikä, mihin minun on erittäin painavat syyt? Kyllä, nyt on painavat syyt myötä niin seuraava puheenvuoro Anno Brunsille, joka on siis tehnyt suururakan painoa saattamisessa. Ole hyvä. mä vähän vastustan semmoista jyrkkää rajaa vetämistä, siis nuoren ja niin sanotun vanhan maksin Totta kai, es war sie ein Icon, dieses deutsch-französische Jahrbücher. Ich habe ihre Bereich mit ihnen, das ist Taus Tierte, Seritas, Minusta se termi comunis, see the ist as a solution to this. Uh, but uh, communistic on Pancella and appreciative on my uh, is uh, Yoga is an Ypsilon Vapaus, und Geipien Vapauden erlöst ja, der Rechte. Ja. Kommunismus tilanne tai yhteiskunta, joka, joka sitä mahdollistaa ja sen tuotanto välineet, tuotantotavat ovat sellaisia, että välttämätön työ ja sen mukaan työaika on pudonnut alhaiselle tasolle. Ja vasta siinä yhteydessä myös Was der Sinai sagt, wird der Waldio, Waldio, das Waldio, da war Kavalan Haish, äh, ja, sind Waldio mit dem Valda, tulee, tulee vähentymään tai häviämään. siis Marx ei ole siihen, siihen mitään kuvitellut ikään, ikään sanonut, että se on tavallaan ihmiskunnan paratiisi tai taivas. Hän ei, hän ei spekuloisi, Ja se ero, sen, sen, siinä, siinä Marx kuvittelee see down here that you can see it immer noch ein here. Isnima Raman Gauritaria, Vijita Turi, Ya, Kansa, Taival, Tai, Tai, wo Nation, Nation ist da, Ort Otta, Tua, Tanto, Gaime, Kautu. Man, man, Nice to see a, a communism always, always got tuota, uh, this siis, uh, romanticism uh, philosophy and uh, nojaa Hyvä. Tähän varmaan kohta palataan Joo, tuo yksi kysymys oli tässä teille nyt sellaisessa keskustelussa tuo ilmastonmuutos ja suora toiminta toimintaan ja siellä oli sitten erilaisia keskustelijoita siinä. Ja siinä sitten kaikki oli kyllä sitä mieltä, että niin ilmastonmuutos ja ekologiset ongelmat, niillä on tekemistä jotain tämän globaalin eriarvoisuuden kanssa, mutta sitten jos lukisin Marxin päämaasta yhden lauseen, kapitalistinen tuotanto kehittää siis yhteiskunnallisen tuota- tuotantoprosessin tekniikka yhdistelmää vain siten, että se samalla vaurioittaa kaiken rikkauden alkulähteet maan ja työläiset. Tässä nostettiin nyt tämä kriisi yhtenä ja kriisianalyysin. Miten nyt on, jos ajatellaan tätä ekologista kriisiä, ilmastonmuutosta, meidän pyrkimystä luopua sellaista taloudellista toiminnasta, joka lupaisi tämän, tämän maapallon, niin mitäs Marx ja kapitalismin talouden logiikka ja liikelait? Eli jos nyt sanotaan, että kuinka välttämätöntä sitten ää, voiton tavoittelu kapitalistisessa tuotannossa ja sitten jatkuvan talouden, taloudellisen kasvun vaatii. Tuota, mulla varmaan ei ole paljon sanottavaa siihen ensimmäisessä kysymyksessä, onko nuoria vanhemmaksi. Kaikki, maailman historian suuret tiedemiehet ovat keksineet ideansa jopa 25-vuotiaana ja sen jälkeen jopa vaan kehittää. enkä mä, mä sanon sitä valtion haittumisesta, mä sanon, että minusta se on tällainen tyypillinen utopia, joka mä pidän käsittämättömänä, että jokainen suuri yhteiskuntatieteilijä kuitenkin päätyy sitten esittämään jotain sellaista joka on sitkaa utopia, joka edellyttäisi, että ihminen muuttuu niin perinpohjaisesti, mitä se ei koskaan muutu. Emme me selviä, me voi elää yksin jossain muodossa. Ja näin on, se on teema, joka minua ei hirveästi kiinnosta. Tämä ilmastonmuutos on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Mä olin ajatellut, että, että Marx ei olisi saanut paljon. Tuossa hän sanoi jotain siitä, ja sehän on ihan totta Kyllä, tietysti, että kapitalismi, joo, kapitalismihan tuhoaa, tuhoaa ympäristöä niin kuin se tänä päivänä toteutuu. No mä sanoisin siihen, että ei sosialismilla siinä suhteessa ole kyllä millään tavalla parempi track record. Että ei se ole ehkä kysymys kapitalismista. Minusta on kysymys enemmän siitä, että meillä on toimivia instituutioita ja poliittista valtaa kansallisella tasolla, mutta meillä ei ole sitä kansallisella tasolla. Ja nyt on valitettavasti niin, että nimenomaan ilmastopolitiikalla on katsonut tuolla, niin millään maalla ei ole mitään intressiä ikään kuin rajoittaa näitä hiilidioksidipäästöjä, koska ne menee suoraan sinne atmosfääriin ja koskee kaikkea. Et jotta tämä ongelma voitaisiin ratkaista, niin meidän pitäisi saada sitova kansainvälinen sopimus, joka nyt haetaan sitten pari 2015 huonolta näyttää, koska meillä on juuri tämä ristiriita köyhien ja meidän maiden välillä. Mutta itsehän mä ajattelen kyllä, että jos me pystyisimme sopimaan siitä, niin silloin me pitäisi valjostaa se, mitä mä kutsun markkinataloudessa, mutta Hanni hyväksystä termiä kapitalismi, niin tai näin, niin meidän pitäisi valjastaa se kaupan tai verojen tai jonkin muulla avulla palvelemaan niitä pyrkimyksiä, mitä me ilmastopolitiikassa tarvitsemme. Mä en siis, se, se on minusta enemmän tämmöinen globaalisen politiikan ongelma enemmän kuin se. Hannu jatkaa ja Niin siis, mutta e- edelleen, että toimiiko tämä järjestelmä ilman niin oikeastaan sitä, että siihen on sisällä tämä voiton maksimointi ja taloudellisen kasvun jatkuva vaatimus. Että esimerkiksi Hayek kokee yhdessä yhteydessä, että se, mitä nykyinen demokratia ei kestä, on äh, talouden äh, pysähtyminen, tai siis että talous ei kasva äh, rauhan aikana. Kyllä mä, mä ymmärrän tuon, ja se voi olla. Se voi olla niin, että, että, että on totta, että me emme pysty sellaiseen sellaiseen talouden kasvun sisällön muuttamiseen. Mutta itsehän mä ajattelen niin, että jos ne hintasuhteet on oikein, niin kyllä kuluttajat muuttaa käyttäytymistään, yritykset muuttaa käyttäytymistään, tiedemiehet panostaa energiasäästävän teknologian kehittämiseen ja voi olla mahdollista, että maailmantalous kasvaa ilman, että päästö lisää. Ja se on se, mitä pitäisi tavoittaa. Mä en usko, että sä voit lopettaa talouskasvua, koska talouskasvu tänä päivänä sehän ei ole työntekoa, vaan se on inhimillisen tiedon kasvu ja kun sitä ihmistä tietoa, se ja sitä kasvaa jatkuvasti, niin mä uskon, että talous kasvua voi olla. Mutta eihän, eihän ihminen, ihmisen tiedon kasvu tuolla ilman. Ei. Se perustuu nimenomaan tähän ja saa immateriaalin muodon, niin silloin mä uskon, että me voi, se on minusta se realistisin pelastus me mä väitän, että nämä tapahtuma on hirveän pessimistinen sen suhteen, mitä ilmastopolitiikan kentässä on tapahtumassa, mutta minusta se ainoa realistinen tie on se, että pystytään valjastamaan hintasuhteiden kautta markkinatalous palvelemaan ilmastopolitiikan tavoitteita. Se johtuu. Ihan, ihan lyhyt kommentti vaan, että meillähän oli tämä immateriaalisen kasvun utopia on yhdessä aikana. Itseään me emme voi syödä ja jos me katsomme sitäkin välinettä, mikä siinä edessä oli, tietokonetta ja näitä, niin että nehän on äärimmäisen ekologisesti ää, suuria rasitteita. Ja on tietokoneet. Okei, mm. hyvä. Aivan lyhyesti esimerkiksi nuorista mäkistä ja vanhista mäkistä. Sellainen perinteinen, tässä semmoiseen klassiseen yläpäällä perinteisen kuuluu, että ajatellaan ja lausua, että Erot nuoren Marksin ja vanhan Marksin välillä on hirveä ero, että vanhan Marks haisee NKPlle. Jos, jos ihminen näkee sen vaivan, että lukee Marksia ihan oikeasti, ja meillä on lisäksi niin se huomaa, että niin silloin käy ilmi, että se, että, että tässä kapitaal on sen äh, Marksin nuorena, siis no, näiden nuorena tekemän tuottaman filosofian konkreettinen sovellus, erityistapaus siihen, siihen singulaariin tilanteeseen, joka oli englantilainen yhteiskunta 1260 Tämä pitäisi olla selvää, että minua edeltäjä sanoi. Tarkoitan siis Mauno Koiviston edeltäjä. No, tuota, no sitten, mitä tulee, mitä tulee valtioon, niin, niin kannattaa muistaa, että kun, kun esimerkiksi Hegelia muistetaan siitä, että se, se palvoo valtiota, sillä vastakkain kansalaisyhteiskunta ja valtio, niin kannattaa muistaa, missä yhteiskunnassa mitä, mitä valtio tarkoittaa siinä. Että älkäämme, älkäämme panko ihmisiä vastuuseen semmoisesta, mitä he eivät ole sanoneet. Ja mitä tulee, mitä tulee valtion yleensä, niin ketkä tällä hetkellä tarvitsevat valtiota enemmän kuin kapitalistit? Kuka tarvitsee valtiota enemmän kuin Pekka Perä, että konsortteja Ketkä, tarvitsee, ketkä tarvitsevat valtiota, vahvaa valtiota enemmän kuin Lehman Brothers tai Goldman Sachsin muille? jolla on, jolla on, jolla on Goldman Sachsin edustaja tuota Mario Draghi e- Euroopan kommunistisen puolueen pääsihteeri. Ketkä tarvitsevat enemmän valtiota kuin kapitalismia? Ja valtio on sitä varten olemassa, että, että aina kun on kriisi, se on markkinatoudessa joku kriisi, niin, niin se on aina pakko ottaa köyhiltä, eli työltä on Valtio on välttämättä. Ja tulee olemaan kysymys on vaan, että keiden valtio ja mikä valtio. Mutta nyt tähän Jouko Jokisalan kysymykseen, että kun puhutaan, äh, kun käytetään aina tämä ideologinen hokema, tämä taloudellinen kasvu, niin jotka ovat sitä me tarvitsemme taloudellista kasvua, koska muuten ei mikään onnistu. Hyvinvointivaltio edellyttää taloudellista kasvua. Tämä on laillinen ja hyvä hokema. Sitten on semmoisia hyvää tarkoittavia äh, vihreitä pöytäjä ja muita tämmöisiä porkkanarahojen äh, syöjiä, jotka on sitä mieltä, että taloudellinen kasvu on lisäksi perkeleistä on tuhoudunta taloudellista